te unos 10 dólares allá. Ahorita lo vuelvo a pasar. ¿Ya? Todavía. Pero métele el brazo y quita para una de otra. No pura mi casita porque es una de otra. mira, está viendo la güera, mira. Dile que dé 10 dólares por costal. ah, eres mañoso, chico, eso no se vale. ¿eh? Ah, me está diciendo que yo gana, ¿no? carretera. ya Chan.